artık dünya hayatı birer insan olarak mücadeleyle imtihanla başlıyor. Efendim elbette ki ertesi günün sabahında Arafat'ta kılınan ilk namazla başlıyor hayat. Dünya hayatında kılınmış ilk namaz Hz. Adem Efendimiz'e Hz. Havva anamızın sabahın bugünkü kılındığı şekliyle kılınmasıyla başlıyor. İki rekattan oluşuyor ve bu iki rekatta bitiyor namaz. Önceleri sabah ve akşam olarak başlayan namazlar sonralarında gecenin de eklenmesiyle devam ediyor ve ilerleyen süreç ve medeniyetlerde bunların artık beş vakit olduğunu görüyoruz. Hz. Adem Efendimiz sabah namazından sonra akşama kadarki geçireceği süreçte Hz. Havva Hanım'ıza otururlarken akşam namaza eda olunuyor. Bir günlük tatil yapmış gibiler diyebiliriz tabiri caizse. Cebrail aleyhisselam akşam namazını kılarken tam selam vermek üzereyken Hz. Adem Efendimiz'e Kabe'yi inşa emrini Allah Azze ve Celle'den beyan ediyor. Dolayısıyla yeryüzünde ilk emir namaz üzerine. Namaz müminin miracı olması işte bu esas üzerine. Ardındansa bir inşa emri var ki işte medeniyet hakikati. Bu medeniyet hakikatinde Rabbul Aleminin emrinin merkezde oluşu. Yani onlar yeryüzünde Kabe'yi kim tavaf etse, Kabe'yi kim ziyaret etse onların hayrına bir vesileyle yeniden sevap kazandırıyorlar. Hacul Esvet meselesi ve Kabe'nin yapılış aşaması ile ilgili çok teferruat var elbette. Ama bizler konunun siyer bir çerçevesindeyiz. Özellikle tarihi Taberi'de Hacul Lesvet konusunda Cebrail aleyhisselama gelip ya Adem Allahu Teala şöyle buyuruyor diyerek bir sözü var. Bu evi tavaf et. Benim emrimdir ta ki senin gönlün üzüntüden kurtulsun. Melekler arşa tavaf ederler. Sen de bu tava bu evi tavaf et buyurmuşlar. Allah Zülcelal tarafından Hazreti Adem Efendimize. Altı parmak peygamberler tarihinde ise Hz. Adem Efendimiz'e gelen bir sandukadan bahsedilir ki bu sandukadan biz de bugün kısaca bahsediyor olacağız. Cebrail aleyhisselam bunu açmak için bana izin verilmemiştir. İzin yalnız sende ve senden sonra gelecek peygamberlere verilmiştir buyuruyor. Nedir bu sandıka diyecek olursanız Kabe'nin inşa aşaması devam ederken nasıl inşa edildiğini kısa beyan edeceğim ama sandukanın gelişi önemli. Hani en başta demiştik ya Hazreti Havva anamızın bırakıldığı bir sanduka vardı. Bu sandukayı Hazreti Havva anamız kalmış olduğu bölgede bırakmıştı. Cebrail aleyhisselam orta yaşlı genç yaşlı bir adam olarak bu sandukayı Kabe inşasından başladıktan 5 gün sonra bir perşembe günü getirmişlerdi. Salı gününden perşembe gününe kadar geçen bu süreç salı, çarşamba ve perşembenin ilim günleri olduğuna dair de bir esası içinde saklamaktadır. Hz. Adem Efendimizin Kabe'nin inşasına başlaması için önce civardaki ağaçları temizlemesi gerekiyordu. Hz. Adem Efendimiz Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ya Aziz Bismillahi ya Celil Bismillahi ya Cemil diyen Hz. Havva anamızdı. Bismillahi ya Celil diyerek ağaçları kesiyordu. Bu ağaçların elinde bir pamuk gibi rahatlıkla ortadan kaldırıp etrafı temizlemesine sahip oluyordu. Hz. Havva anamız da e, melekler tarafından yapılmış olan 36'ya 40 metre gibi büyük bir temelinde etrafını temizlemekle meşguldü ki o da Bismillahi ya Cemil diyordu. Tarih boyunca Kabe-i Muazzama'nın sıfatı celali üzerine olup cemaliyetinin bir parçada geride kalması Kabe-i Muazzama'ya giden insanların o celaliyet tecellisiyle nuru ilahi altında gönüllerindeki büyük e, duygu patlamalarının yaşanması temel olarak bu inşa sırasında hasıl olmuştur. Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın celaliyeti en baştaki derslerde anlattığımız üzere bölgenin yapım aşamasında cinlerin yapmış olduğu kötü fiillere karşılık buranın koruması için verilen büyük celaliye tecellileriyle de izah edilir. Hz. Adem Efendimiz ise Cebrail aleyhisselamın yönlendirmesiyle Kabe-i Muazzama'nın temelini 18 metreye 18 metre olarak küçültmüştü. Yani Kabe'de aslında 36'ya 40 metrelik bir yapı var. Bu yapının üzerinde 18 metreye 18 metrelik ikinci bir yapı var. Hazreti Adem Efendimiz'e Hazreti Havva anamızın daha sonra defnedilecekleri alanını da kapsamakta burası. Bu nokta aynı zamanda Hacül Lesvet'le de ilişkili. Hacül Lesvet, Hz. Havva anamızın temizlemesi esasında gördüğü üzere aslında Ebu Kubeys Dağı'ndan değil de meleklerin getirmiş olduğu ve bu temel mekanizmadır. Büyükçe bir beyaz taştır. Elini dokunanın eli bembeyaz olur nur olur parlar. Tabi bu temelin altında kalmış sonrasında buradan bazı parçalar yukarıya kaldırılmış Hz. İbrahim Efendimiz tarafından merkeze konulduğunda artık kahverengiye bürünmüştür. Bu toprak altında kalmış olmanın ve o toprak altında e, Esma-ül Hüsna'ların çekilmesinin azalmasıyla beraber onda vuku bulan bir haldir. Hacül Esved apayrı bir kitap konusu ama onun kararması Müslümanların günahları, eksiklikleri olarak ifade edilir. Kısmen doğrudur. Çünkü uzun bir süre boyunca tavaf edilmeyen, ziyaret edilmeyen Kabe-i Muazzama Esmaül Hüsna'nın zikriyle beyaz kalmış olan bu taşın kahverengili dönüşmesine vesile olmuştur. Her yeni günde yavaş yavaş inşa edilen Kabe-i Muazzama 18 günlük bir çalışmanın sonunda nihayete ermiştir. Yerden yüksekliğinin yaklaşık 9 metre 40 santim olduğu bu alanın üzeri ilk etapta açıktır. Sonrasında Hz. Adem Efendimiz bunun üzerine büyük e, ağaç e, kütükleri koyarak üzerini kapatmış ve önüne ve ardına iki tane kapı inşa etmiştir. Bunların tamamı Cebrail aleyhisselamın emri ilahisi Allahu Zülcelal'den gelen emir üzerinedir. Hep söylüyoruz ya Kabe'nin inşası değil Mesele Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın siyer nebisindeki yeri. O yüzden bu alanları sanki birer ayrı kitap, ayrı bir konuymuş gibi başka bir zaman dilimine bırakıyoruz. Ama Hz. Adem Efendimizin bu büyük inşaat esasında Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın evinin olduğu bölgede parıldayan bir ışığı görmesi bu inşaatın sonuna doğru bir başka şeyi yapmasına vesile oluyor. Hz. Adem Efendimiz dinlenmek için sürekli olarak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bugün doğduğu söylenilen ve hakikaten de öyle olan evin bölgesine gidiyor. Orada dinleniyor. Havva anamızla beraber yiyeceklerini orada yiyorlar. Sonra aşağıya doğru inip Kabe'nin inşasına devam ediyorlar. Uzaktan bir seyir de söz konusu oluyor burada. Hafifçe bir engebe olduğu için. Hz. Havva anamız neden hep burada yemek yiyoruz diye soruyor Hz. Adem Efendimiz'e. Hazreti Adem Efendimiz ya hava buradan neslimin en şereflisi doğacaktır. İşte tam bu oturduğumuz yerde o doğacaktır buyuruyor. Hazreti Havva anamız ona gelişine ne kadar vardır dediğinde Hazreti Adem Efendimiz çok yoktur. İnsana göre çoktur ama bana sorsan pek de uzak değildir, pek de uzak sayılmaz, pek de yoktur gibi ifadelerle aslında dünya tarihinin ne kadar kısa bir serüven olduğunu Hz. Havva anamıza anlatıyor. Namazlarını burada eda ediyor. Kabe'nin inşası sona erdiğinde de Kabe'nin kapısında ilk namazını bugünkü makamı İbrahim'in önünde kılıyor. Makamı İbrahim'den geriye doğru biraz uzanacağız çünkü 18 metre 18 metre ama çerçeve itibariyle anlayabilirsiniz diye böyle ifade ediyoruz. Hz. Adem Efendimiz Resul-i Kibre aleyhissalatü vesselamın doğacağı evin bölgesinde bir başka şeyin inşa edilmemesi, bu bölgenin temiz tutulması için de ne yapabileceğini düşünürken Cebrail aleyhisselam buraya daha sık ağaçlar diksene buyuruyor. Ve Cebrail aleyhisselam buraya haddinden fazla ağaç dikiyor. Bir daha kendisi bile oturamayacak hale geliyor. Sadece arada kendisine ufak bir yer ayırıyor arada sırada buraya gelip Hz. Havva anamıza beraber dinleniyor. Her akşam Arafat'a geri dönüyorlar genel itibariyle. Eğer burada yorgun kalmamışlarsa Arafat'taki evlerinde vakit geçiriyorlar. Bu Arafat'taki evde artık dünya nesli doğmaya başlayacak. Adım adım kendilerine bahşedilmiş olan evlatlar dünyaya gelecek, medeniyet hasıl olacak, insanlık dünyaya yayılmaya başlayacak. Ta Nuh tufanına kadar görmediğiniz, duymadığınız çok gelişmiş medeniyetler hasıl olacak. Bütün bunları anlatırken elbette o ilk çocuklardan ve Nuru Muhammedi'nin Hz. Adem Efendimiz'den sonraki nesle geçişinden bahsediyor olacağız. Ama yarın. Şimdilik kalın sağlıcakla.